Äh, außer jemand. Ja, mach mal mit normalem Ding. Was soll denn das? Double Kill! Ja, das geht normal. Lauf mal hinterher. Oh nein, ich hasse die Ja! Rampage! Haut mir meine ganze Rüstung. Zack, zack, zack. Komm mal hier rüber, die machen mich platt das anpacken. Komm, komm! Irgendwas. Der Mist! Scheißkerl! Ah, pass auf, die hauen ab, die hauen ab! Ab ihn dir! Holen äh. wir später noch. Jetzt erstmal hier ihn platt machen. Pass auf, die kommen hier weg. Auch zu mir, auch Was zu du? mir. Internetverbindung verloren. Hä? Oh, scheiße, was ist denn jetzt los, ey? Internetverbindung hergestellt. 那都是我。